जब जमीन पर बैठकर महारानी स्टूडेंट से मिली पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रिय दर्शनी राजे अशोकनगर जिले के अपने तीन दिवसीय दौरे पर आज चंदेरी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम के तहत कॉलेज की छात्र छात्राओं से संवाद करने पहुंची जहां उन्होंने मंच पर लगी कुर्सियों पर न बैठकर जमीन पर बैठकर छात्र छात्राओं से संवाद किया युवा संवाद कार्यक्रम के तहत सिंधिया ने छात्र छात्राओं से उनके कॉलेज और छात्र जीवन संबंधी विषयों पर चर्चा की और छात्र छात्राओं को होने वाली समस्याओं को जाना श्रीमती सिंधिया ने समस्याओं के निदान के लिए सुझाव भी मांगे और छात्रों से कहा कि अगर आपको इन समस्याओं का हल करना हो तो किस तरह करेंगे जिस पर छात्रों ने